Из э, Кемеровской области. Э -э Кемеровская область? Поселок какой-то? Ну, там город. Какой? Киселевск. Э Челка Вагнер. Да. Э, когда присоединился? Ну, в ноябре. Э, расскажи, как было. Сидел, да? Да, сидел. А где сидел? В исправительной колонии, ВК-1, там же, в Кемеровской области. Э, а можно немного четче говорить? Там же исправительная колония в Кемеровской области. А, за что? Э, за убийство. А, а, а, а как это было с убийством? Что случилось? По пьянке. Это когда было? Это было в 2012 году. Угу. Ну, обстоятельства какие там были? Всему вина водка. Это а какой-то друг был или кто? Собутыльник? Не, не друг. А кто? Так, случайно прохожий. Сцепились просто руками. Подрались. И... Ножевое у него было или как? Нет, ударился головой и в итоге умер. А сколько дали лет? 17. Это у нас 22 год, то есть 10 лет сидел, да? Mm. Еще оставалось 7. А как это все произошло? Вот э, это представители ЧВК Вагнера приезжали или сам Пригожин? Ну, я самого Пригожина не знаю, представители ЧВК Вагнера, но они не представляются. Угу. Просто представитель, все. И что предложили? Помилование. То есть 7 лет скостить, да, если так скажем так? Да. Если пойдешь воевать, правильно? Да. А колония сама большая? Там где сидел? Ну, численность там, может, человек 600 было. Ну, Большая, 600 человек. И сколько согласилось? Ну, я точно не помню, сколько вышло. Ну, приблизительно около 100 человек. 100 человек, да? И потом, вот это было в октябре. И сколько денег предложили? На зарплату уже предлагали. М, 100 тысяч в месяц? рублей, да? И это быстро все. Вот они приехали, и через сколько дней э, ты вышел? Ну, где-то через дней 10-12. Угу. И когда в Украину приехали? Ну, вот через дней 10-12. Уже в Украине сразу вышел и в Украину поехали, да? Ну, на самолете прилетели. С Кемеровской области? Да. Куда? По-моему, в Ростов. Из Ростова после этого куда? Там нас перевозили ночью. Угу. То есть, куда нас перевозят, нам никто ничего не говорил. Не населенные пункты. А должность какая у тебя была в ЧВК? Простой рядовой. Стрелок? Да. А АК? Как? С автоматом Калашникова? Да. да. А в Украине где стояли? Я в плен попал в Солидаре. В Солидаре, да? Э, ты штурмовая группа? Да. А, ну, там бои большие были в Солидаре. Да. А, вот в плен где попал, в промзоне или в частном секторе? В частном секторе. То есть это только начало наступления было, потому что как бы украинцы потом а, они отошли в промзону, правильно? Я не знаю дальше, как было. А обстоятельства попадания в плен как было? Ну, шел занимать позицию и попал в плен. Солдатом ВСУ. Атаковал? Почему нет? Ну, шел занимать позицию, да? Это, это штурм. А ты штурмовая бригада нет, была? Нет, нет, нет. Там как бы это... Вроде как улица была свободная. Угу. То есть мы зашли в дом, но оказалось, что там была засада. То есть нас скрутили двоих. Все. А, а, это когда было взяли в плен? 31 декабря. О, по самый Новый год, да? Да. Э, я понял. Э, воевал, стрелял? Нет, я два дня только там был в Солидаре после учебки. А вот вообще время это мы были в учебке полтора месяца. А вот э, что мы сказали о Солидаре? Вот то, что там в украинских СМИ, это там очень большие ожесточенные бои были. Ну, я не видел в СМИ. Да, не, это у нас, да, это у нас представляешь, что там ожесточенные бои. Ты как, ну, ты очевидец этого всего, что происходило в Солидаре. Че? Обстрелы, обстрелы, постоянные обстрелы, ну, в основном по нам стреляли. То есть мы не видели, откуда, что стреляет. То есть это было невозможно вычислить. А ты понимаешь, почему по вам стреляли? Ну, война. Ну, ЧВК Вагнер это кто? Частная военная компания. Правильно. Что она делает на территории Украины? Российская, да? да. Подчеркиваю, правда? Что, что ЧВК Вагнер делал на территории Украины? Воевал, что Семья, дети есть? Жена? Нет. нет. Никого, да? А вот если говорить там о, о Солидаре, э, там кроме ЧВК Вагнера еще какие-то подразделения были? Не видел. Только ЧВК, да? Да, вроде. А, вот если говорить о процентном соотношении, да, ЧВКшном, который там и есть, вот э, перед тобой там Адик говорил и Сергей, да, Адик сказал, что где-то 95% это заки, а Сергей тоже сказал, что даже не 95%, 99% там воюют все заки. В Солидаре тоже так было? Ну, я как бы не знаю. Ну, я... ну вот те, э, с кем ты общался? Да там шибко да, не общались. Как? Там что не общались Почему? ни с кем. Ну, потому что как бы не приветствовалось это, разговаривать. Чтобы люди между, более... между собой разговаривали, да? Ну, типа, то никто... Ну, так общались в пределах, в пределах разума допустимого. А, а как? Сейчас раках, а с раках там, ну, никто не говорил ни за зону, никто ничего. Но все понимали, что сидельцы все, да? Ну, возможно, да. Больше процент, скорее всего, так оно и есть. А вот вопрос, а как э, ты должен был получать деньги? Э, то есть ты полгода должен был воевать, правильно? А как ты должен был получать деньги? Потому что все говорили, что там родным... Э, ну, мне некому было мне пересылать родным, то есть я должен был их получить в руки. В руки, да? Да. А как обещали, наличкой давать? Да. То есть ни карточек, ничего не было? Нет. А контракт какой-то подписывался? Да. С одной стороны Пригожин, с другой стороны ты, правильно? Там факсимили было? с того, что говорят? Не помню, честно. Угу. обещали выплачивать каждый месяц, да? Каждый месяц, да, ложат на лицевой счет, а в конце, то есть если некому пересылать деньги, да нет, а. смотри, э, ты, ты сказал, что наличкой должны были платить. На ну, лицевой счет не если наличка, то нет. Нет, нет, нет. Ну, по, по окончанию контракта. Угу. Ну, то есть там то есть на меня там куда-то деньги эти отсылаются каждый месяц, то есть где-то они лежат. То есть отключен. А потом тебе дается наличка, конечно, да? Конечно, конечно. То есть ты лично должен был взять да, наличку? Да, в конце контракта, когда контракт угу. закончится, все деньги взять наличку, все. Окей, я понял. А вот, э, Сергей, какой мотив то, что ты согласился против ЧВК «Вагнер»? Мотив? Ну, полное помилование. Угу. чистого листа хотел все начать заново. Ты понимаешь, за что вот воюет ЧВК «Вагнер» в Украине? Честное слово, нет. А Россия за что воюет? Вообще, Я... вообще вижу бессмысленно эту войну. А у тебя образование есть? Да, среднее специальное. А какая специальность? Экскаваторщик. Работал? Да, работал. Ну, До такого как сел, да? Да. Что знаешь об Украине вообще? Буквально ничего. Ни разу в этих краях не был. Вообще где-то был в жизни? Нет, дальше с России не выезжал. Видел, что сделали россияне солидаром? Да. Что думаешь? Города почти нет, правда? Города почти нет. Что думаешь? Не знаю, думаю, что можно было все равно как-то избежать этого всего понял, что это ну, не наша война, а война политиков. Но ну, а воюют зэки. Мы зэки. Это в том числе? Конечно. Конечно, пожалел, что подписался на это все. Но ну, ты понимаешь, что это удача, уже, то, что мы общаемся? Уже как бы это все неизбежно, уже ничего не изменить. Что случилось, то случилось. А почему, вот твое мнение, почему понимание этого, что нужно было избежать этого всего, приходит только вот, когда мы разговариваем, уже когда в Украине в плену? Ну, потому что как бы все маленечко было по-другому преподнесено, как бы ехала туда, в общем-то, не воевать, а вообще как бы... Ну, в общем, работа там должна была, говорит, для всех то есть и для вояк, не для вояк. А какая бы Инженерная какая-нибудь. Инженерная механика, я механики соображаю. Я не думал, что мне дадут автомат и скажут, иди воюй. Отказаться можно было как-то? думаю, нет уже. А обратно, ну потому что меня обратно в колонию бы никто не вернул. А что бы сделали в Солидаре? Ну, ты не хочешь воевать, что бы сделали? Не знаю, но думаю, ничего хорошего. Обнулили бы? Может быть, и такое даже. Могли обнулить, да? Точно не скажу, но предполагаю. Предполагать могу. А кто командует вот э, зэками? Ну, обыкновенные командиры назначенные, я не знаю, кто их назначает. Но ну, это не зэки, это ЧВКшники, да? О, тоже не смогу ответить вам на этот вопрос. Может быть, да, может быть, нет. Хочешь сказать что-то украинцам? да, конечно, что извиниться. Ну, как бы мое извинение, конечно, что легче от этого никому не будет. Тем не менее, я очень сочувствую. россиянам? То же самое. А хочу, например, обратиться к закам, да, вот но ну, вот я так понял, что ЧВК «Вагнер» там под Бахмутом, Солидаром и так далее, это все заки. Вот хочешь им что-то сказать, да, как зак? Сергей. Не хочешь? Yes.